Csinálj, amit akarsz, papa partiás De ne az igazi van. De ne az igazival hey, Csajci, péntek éjjel a parti bomba Körbenézel, úgy látom a lányok szépek Táncol a kóp, fények, hey Csajci Az nem voltál, csak itt kiszúrtam egyből Te voltál, nem túlzás, túl rózsaszín Beléd szerelmes leszek holnapig Mert én nem vagyok rossz, csak egy baj van velem Hogy beintekenként könnyen túlzásokba Soha el sem tájoz most más csaja Nem a parti szemüvegem Mutat rózsaszínen a személyen a szerelem Csinálj amit akarsz, papa, parti arz De nem az igazi volt, de ne az igazi volt Csinálj amit akarsz, papa, parti arz De ne az igazi volt. liter alkohol lecsúszan És az exem a pultnál felbukkan Az agyam meg mindjárt eldurran Kajak lejött bulizni papucsba De esküszöm ez most nem oltás Mert tiéd a legjobb dekoltás Ránéznék, de már nem lehet De te csak visszálljad tovább a seggedet Szombaton, hiába hívogatsz rejtett számon Hiába keresed bennem a tegnapi srácot Mert ez csak álom volt, mi most repül máshoz ho, ho. A pénteken ilyen, szerelmes vagyok mindenkibe ho, Minden szombatom olyan, ha az igazit keresem, ahogy még sok mert én nem vagyok rossz srác, csak egy baj van velem Hogy péntekenként könnyen túlzásokba esem De ez most más jaja Nem a partizán művegem Mutat rózsaszínen a Ilyen a szerelem Csinálj amit akarsz, pappa, papi, akarsz, papa, partiát De ne az igazival, de ne az igazival Csinálj, amit akarsz, papa, partiát De ne az igazival, de ne az igazival Csinálj, amit akarsz, papa, partiát De ne az igazival, de ne az igazival Csinálj, amit akarsz, papa, partiát me tão